жаңғырып акын акин құчың құрбын қоласуға әтімі сактын ике тиме күріксін бомба никулан тунжилладығын күннелда додуағы хызәңгей охтыре харбодыгыдышын ирап келіхін ен олы воллагинна тереке верон алдыры деді богды жаңғырып үнни келжелавақин олдым багинна күлігі деді Ан тоқсын дерім тоқтың еге хәкіркінген олы бұлла кеннәдей. Кедір қара мөрчин күйіне көвзгін шыңға күрілменгін қазарын яван қара тоқтыңген олы бұлла кеннә. Көкейдәвән өсін кейтім болген ұсынды елсін күлігі дейге. Күдәр қара мөрчин кәтілі давадыр хыңген олы бұлла кеннәй. Tirikeveri küdür harımlar için tevin seni köyler berülüm meci tok günün olu vallahi günde. del için del de günde şülün tavadır ulcan harı sari derin. Döşe harı yemeligi dörün cildi yıldız kor tevkinin olu vallahi günde. Татор татор эн дөрвөн тата тата келігі дүйдің бәділ қарағат үнген бән таңған қарағат жақсыға дұрып күннен олы бұлла күнне тереке бәрін кедір қарым өркін оржири жылы яухынен олы бұлла күнне ялдыра деді бағды жаңғыр таны зәрлігі ол жылы яухынен тадында көбіт көкт дейіне чөкінугі ені мана халимген келінгісіне әвіртті күчтәгдігі доқшын келін құрты өлген мана келін. Дәкә текшкәді, ені жаңғыр. Жаңғыр кедігім мана халимгім өлгені. Икі кезенеға, кезенеға икі уылы. Мана дед, прадедін сақты қарсын үмінен жаңғыр кедігім. Тер жаңғыр кедігім еге қағар. Сәнер соңсат сәлір білгілет мет ауқ керектет. Бе ол қылағы бастадынлар лейін бішкімілеу. Бастадынлар лейін күмілеу. Тегет бе тері көкшін күні жаңғырды ол қылағы беге тадынлар легеді ирлят хажудын әгі суғат шеңінді күлеу. Яғыды ол жақы, яғыды үгі кел жақы. О теге түнәсауын бе теге жаңғыр медет, ода теге жаңғырды ол жосы мен ол жана. Теге мені тадынасы күке өзі жаңғыры кетігі мейгі соңсат. Жаңғыры халімі дектір бәлі. тенгей көмшат. Дас жауқ керектәді Мен де түкін үрміт Сегодня хотел бы рассказать о Джангарчи, Джукаеве, Наймне Дажиевич. Джукаев Наймун Дажиевич родился в 1921 году в поселке Саганосын Яшковского района. Э, сам он был э, Икасохра Улсин, Яршинеркна и Эмгенкун. Великой Отечественной войне он принимал участие, получил награды, орден Великой Отечественной войны второй степени, получил медаль за боевые заслуги и получил медаль за отвагу. Сам Наймун Джукаев был учеником Давыша Шавалиева, и он приходился э, племянником э, великому Джангарчи Даве Шавалиеву. Интересно то, что он был Джангарчи импровизатор. То есть были джангарчи, которые не меняли текст испокон веков, а Наймун Джукаев, он импровизировал. Ну, мелодия у него, конечно, перенятая Давыша Валиева, Икацхуровская мелодия. Но он ее все равно, даже, даже и мелодию он тоже изменил. И текст изменил, и мелодию изменил. Он изменил третью часть. А, она характеризуется внутрислоговым распелом. Эту главу на слух я расшифровал, записал и выучил. И хотел бы для вас исполнить. Ике түмі көрігісіні бомбаны көулан туынжера деген күнелді тодваги хызенгін Оқтырын харабодын гидік кадучин ереткелі ханьяна балаваллагінне. Тереке верін алдыра деді богдайы жаңгіремини келжелі бә ханьяны балдым багінне. Күлігі дедім тоқа кесіндері тоқтын гігатқа бала ханьяна балаваллагінне ләй күдір қарам мөрөчін күміне көрілген чинге күрүл мөңгін ұлтта қазарин ямыңгара тотықын яны балавалла кенне көкедеге нөсіне кетіні болген ұсынды йоғсыны көлігі деге күдір қарам мөрөчін күтлі тава дирқын яны балавалла кенне Тереке берун күдір қары мөрөчін тәвін сені күдір берулін бәже тоқкын яны балавалла кенне Делеменге дәл тері ішіндел де көрін дүшілін тәбе дүрол жін сәғын сәрі дерін. Дүші қыры өмеліге дерін жілді алдыш қоғар тәвханияны болып ұлай. Татур татур өн дәрбіні қосынды ортыл татат, дарсық цыған әрмігін күтірін татат, ғуіне бұры бөлчін шықтыл тататур қыняны болып ұлагінне. Күлігі дөдің бәділі қарғат, өмне бейдан қарғат, зұқсаға тұр қыняны болып ұлагінне. Tere kevero де de de bogde Тебен mini нарсар sarin лексин, dotri leksin нарсар sarin лексин. gadri leksin өлеңін зағда орықсын ненчен яр қарғамыдынды әрстен елдің хары торцык маляғы барун гарин әлхыннасын балығыр олан шүйсін гартылатқын гара тотқын яна балываллагынна тереке верон ардан арвын қойыр бадаганда холат гарче ирят мөрдін жолагы бержеват Күрөл бәңгөн дөрәді көлін өзір күрхін чинге атсақты түрде мөңгіні көсігі дейрі өчөн мәті өсір әтті ұсқын ене бала бала күнне. Тереке бәрөн алдырады дейді бөгді жаңғыр әмейіні келжілі бәқын ене бала бала күнне нарын қарықынна дейді бейтік өзік Гүл қым кежек келжебе қаньяны балавалла кеннелей. Тереке ұн нардан арвын қойыр бадығанда қолсын алдыр деді бөгде жаңғыремейні. Нарон гархин нады бейткі үзік халағат гүл кәдгарат ева тот қаньяны балавалла кенне. Кесік кесіктен гүлгәт өдір гүлге гүлге гүлге йоқтыл. Күкөн күрін қалзын өмірті күнде қарта сабыр, келже бәқін яны балывалла алдырды бойды жаңгірмей ене мереден жүреген метхым кежек келже бәхін әні балаваллагіні үнәсі невчкі зоры уролда тәвиягесінді Тевтон гигат алдыры деде богде жаңғыр, зәрлік бола тұр қылагы тахимдун таш гигат көкін көрін қалзын тавын бере газыр тасырат қара тұтқын яны бала валлагінне тереке беру Сон көрге көрге көрге еуже отырғуде хаджи оқыл сыған тосы үсхынняны балавылла гінәләй. Алдырдейде богдей жаңгырмини келжеле бәйханяны балавылла ене Энеч оғазырын көгі оларын дәлсін болжақар нежедәр орхым кечі келже бәйханяны балавылла гінә. Тереке верін, гөлге, гөлге, гөлге, еуже, күкін күрін қалсын мөрте, Күнде қарта сабыр келже бәханяны болабылла Дөнте қасын арон тана шауқартай бак жеолав еш го газрин күнде түрін болже, Қар күрхегі хәрін болтын кеже келже бәханяны болабылла гене алдырдыды богде жангыремини келжеле бәхан әні болабылла гене тейме болқылағы дігар күрге жігі келже бәқін яна күні. Күкін көрін қаузына мәрті күнде гарта савыр тасрат гара тотықын яна балваллагыны. Терекеверін гөлге гөлге гөлге йоуджи кешар соқыр мәрті келмен күн монхулягі күцет қын, әні балаваллаген әлей күғет күтштерет улан тунжирадуғы кеду яду Ириксен мартын өргүлін көлдәді еуқын яна Терекелер Терекелерін көкін көрін қазандан келже бәқын яна балабаллагінне. Ейне жігі оғазырын көінде зөверге түкінші жік келже бәқын яна балабаллагінне. Көкін көрін қазын мөрін әзінден келже бәқын яна балабаллагінне. Ейне жүгі оғазырын көін чамасы да учиділте ине күнәсі болғачы сүрітсілік бала бала балаваллагіне. Терекелер о, көкін көрін қалзын мөрті күнді қарта сауырын ой зөберг жейрет. Кешары цоқыр мөрті келмен көгін мон хуляғы бала бала балаваллагіне. Далын негін төзгін тас цукат, далын хойрыдыгдычын күрчі одады бәхін яны балаваллагіне. Тереке күкін күкін қалзын қалзынарын зулат. Улан түнже раду, хэру үргілін көлдәді йохани, әне балаваллагынна, кешірі соқыры мөрті, келмен көвін мұн хуля. Күкін көрін қалзын мөрті, күнде гарта савригі, көкі кевір садган, деле тусқын яны балаваллагынна. Тереке верон, күкін көрін қалзын мөрін, күнде гарта сауран ават. Нестен саған ола кеді кулы тәмсәр гарат тут ханьяны балавылла гінне. Алдыры дейді богды жан көріс шкет. Энеш гогазрин көвін зөвәр сәхін кечділте хортын белтәл кежі келже бәхін яна балавылла гінне. Тереке нотыладан банкы кы газын көлікте арсланги нары кулан хонгыр дәврә торхын яны балавылай. Дәврә торжей ерят тун жер дуган күді яду ирксен мартын эргүлүн көлләде оқын яна балаваллагенне терекеберон арсланген ары кулан хонгы роцулданбан көкі қолсын, күліктен келжебе ханян болывалай инейжго газрин көвінде ивин сенер зөверге түк яна балы келжебе ханяна Тереке терекеберон нарсланген ары колан хангрыння изеверг жиря. Кешара цохыр мәртә келмен күн мон хуляги эвы балтан тачават сок хынняны балаваллагина. Далон хойыр төлгин тас токат ханыған әмін серин мөл тусат. Дәскин некіндін далын керелдін гурвай хулегдін шүрче хынняны балаваллагина. Терекеверон кермен күн мон хуляги 계셔로 조흐르메르게 야둔든 тевч кынняны балавалла күнне бейін күкін көрін қалсын мөрті күнде гарта савыртай күрче ирханяны балавалла күнне эне кишго хортын миге утын дүре тамин бохым кичи келже беханяны балавалла күнне терекевер он арслангин нары колан хонгыр бір бір хорырлат шықшырбендер урулат күкөн көрүнгө озун өртө күндө карта савреган эдгажей аухын яна балыбылагынна тереке берон алдыры деде бойде жонгири мини келжили бахын эне балыбылагынна арвын бодың ми улан төнжер одоган туужи йовтун кичи келже бахын яна балыбылагынна бийини сехана зердер тере хойры бодың тал күрәдер хын яна балабалла эне киш кыла бермин солдан бал көкі газын күлгін ары середер дүртін кежезерлік больже қын яна бала баллагенне тереке верон алдыры деде чыңғырта құр болын аду ту же осын бөдігітан күрәдір қын яна бала баллагенне тереке верон алтын торлык қәр жейрі, қышыр мәңгі нөдігі татат орхынняны балаваллагыны алдырдыды бағды жаңгырмини дүчен дүрін көлтә дүрі мөңгіні шире дейрі дүрін гарысын нарвын тауни сары меті манылже сухан яны балаваллагыны тереке верон алдырдыды бағды жаңгырмини зерлік болжылы бәхан яны балаваллагыны эне кешго хортын бирмегі ават бертін кече келже бәхан Эне балавалла геннелей, шилле бәшіңді оролат. Утынья мин тәлі тәвәт орқылағы, арвейін ялхат, тавен ташат. Зөн биді сухан яны бала генне. Тереке верон, алдыра деде богде жаңгыры мини зәрлік болжы бәхін яны балавалла генне. Күкін күрін, қалзын мөрті күндегір тасавыр міне баруны халага он бамбин улан тезен дарыч кежек келже бяхын яна бала балла гүнне күкүн көрүн гаузын мөртө күндө гарта сабыр босаттам ханават Баруны халыгдын башкига дара кын яна бала балла гүнне тереке берон алдыра деде богде жангыры мини зерлик болже бяхын яна бала балла гүнне үнәсі хәрі татылғы мен ғын негжіл бүрді өгечі кеже қантан келтін кеже келже бәйқын әні балывылла күнне тереке бәрін хорта елчігі еолат алдыр деді бұғды жаңғыр ақын байын ұлан арзин сөйрен бәрет әндір өдір күртіл дүркілін жерғат суқын әні балывылла ән болқыла Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.